我哋第一次滯留日本酒店啊！入来同埋出去嗰啲路咧都封咗啦。我而家出嚟望一望咩環境，我冇帶遮啊，所以我唔會行出去。嗱，我哋今晚住嘅，今晚住嘅就係呢間星野利索度奧日赖溪羅 Hotel，佢喺奧日赖溪入边嘅呢個國家公園入边嘅，好靚嘅一間酒店。估唔到咧遇上咗，遇上咗呢個天然嘅災害，即係我哋可能要滯留呢間咁靚嘅酒店啊！ 現段階で運行のめどが立っておりませんこちらにつきましても改めて詳細を確認しないでお伝えいたしますなお改めてのご案内でございますがホテルは、え客室部分が2階から4階に集中しており、え直ちに浸水の被害を受けることはまた私たちは日頃から浸水を受けていることでもありますので、どうぞ安心して 中午嘅時間啦，哇，好多住客排隊，就酒店咧就提供咗啲飯團，我呢啲叫 miso u p 俾我哋。我哋睇完咗個睡魔世咧，就 change 咗呢一間奧入賴嘅星野啦，俾大家欣賞一下。哇，呢個設計好特別啊！佢埲牆咧好多樹枝咯，天然嘅樹枝，跟住咧呢邊咧有一個類似榻榻米。 榻榻米咁嘅空間啦，然之後望住咧，嗱而家夜晚睇唔清楚奧入嚟嘅呢個無敵嘅風景啊，樹景嚟嘅，咁啊仲有兩個大床啦，然之後，而我哋太夜 check in 啦，咁啊雪櫃入邊咧已經有一個好靚嘅便當啊，有支水，洗手間就喺呢一邊，入邊就有。 免治馬桶啦，沖涼啦，不過就原留而下係冇浴缸㗎因為咧，一阵間咧我就會去大浴場浸呢個温泉啦。 而家朝早嘅七點半，呢間 announcement 咧就叫我哋一疏散。啦。我唔知發生乜事啊！原來山嚟傾瀉啊！睇下條河流，琴晚仲好細啊！而家哇，呢個澳日麗溪流咧已經係憤怒了啊！全部都係泥沙嚟噶。一樓咧餐廳開始滲水啦！哇，好誇張啊！未見過咁樣嘅澳日麗溪流？我而家身處嘅位置咧就係星野嘅澳日麗溪流嘅二樓啊！ 咁啊，今朝咧瞓到唔知啊七點零鐘未瞓醒嘅時候，突然間要廣播喎，就叫我哋疏散啦。咁我聽得唔好清楚啦，因為蒙蒙鬆鬆。出到嚟先知道咧，一樓咁呢度二樓咧，一樓咧已經俾水浸咗啦。因為佢地下仲有一層嘅，個溪流原本好低，有琴晚嚟浸嗰陣時咧，好平靜嘅。我諗琴晚係落大雨啊，喺上游落大雨，咁啊啲泥沙咧帶住啲雨水係咁傾瀉如流啊！你睇下呢樓。 突然間变咗一条大河啊！呢个溪流系一条黄河一样啊！跟住咧，全部都要疏散嗰个诶一楼嘅餐厅开始渗水咯。哇，好多人惊啊！你睇个水高成咁样，佢成个一楼浸咗水入边，唔系唔系，即系诶喺河低个河位啊，应该咁讲啊！佢已经拉咗闸噶啦，系防止啲水渗入嚟。诶，跟住疏散咗早餐嘅诶游客咯。 哇！酒店即刻有應變嘅計劃，佢哋咧就將一樓咧，因為一樓係低啲嘅已經興起低個水位啦。佢將嗰啲早餐搬咗上嚟樓上，啲同事好勤嘅，將啲碗碗碟碟啦，早餐全部搬曬嚟樓上嘅。然後咧大堂呢度咧，你可以睇到咧咁洶湧嘅澎湃嘅傲入拉啊！大家都未見過咁洶湧澎湃嘅，根本係河流嚟㗎，好似咆哮嘅黃河一樣。 喺樹後邊啊！ 頭先咧，酒店嘅公關咧，我哋上講俾一聽咧，五年定六年冇發生過咁嘅情況啦。咁啊，就係上游嘅呢一個十和田湖啦，同埋下游咧同時咧落大雨啊，夾雜住好多泥沙啦。我哋琴晚浸緊温泉，哇！即係咁短時間發生嘅喎。我哋琴晚十二點鐘、十一點幾仲浸緊温泉，都係好平靜嘅一條溪流啊，而家變咗一條洶湧澎湃嘅黃河啊。咁啊，酒店而家全部都應變緊啊！ 好彩咧，人員全部安全。咁啊，日本人嘅應災嘅經驗好豐富啊！你睇，將樓下嗰啲餐飲咧，全部搬咗上嚟啦，因為樓下咧開始滲水啊，餐廳已經封咗啦。嗱，餐廳以前嘅入口正常入口喺呢一度嘅，咁大家可以遠遠地望一望啦。餐廳呢度已經開始有水跡啊！ 由於封咗個關係，我就唔入去啦，係啦，餐廳已經，佢係低過水位啊，佢落咗鐵閘噶啦，已經係。 は、え時間でご案内させていただきたいと考えております。本日10時まで、えー、朝食会場をご用意しておりますが、10時までの時間に、えー、2階島までお越しください。なお、誠に申し訳ございませんが、順番にご案内をします。に 正话收到最新嘅消息咧，出入嘅三條路都封咗啦。由於有泥石流嘅關係，比較危險啦。我哋暫時都會留喺酒店入边啦，唔會出去住咯。因為出边啲路都封，去出、來入來同埋出去嗰啲路咧都封咗啦。我而家出嚟望一望咩環境，我冇帶遮啊，所以我唔會行出去。 嗱，我哋今晚住嘅，今晚住嘅就係呢間星野利索朵奧日賴溪羅 Hotel，佢喺奧日賴溪入邊嘅，呢個國家公園入邊嘅，好靚嘅一間酒店。估唔到咧，遇上咗遇上咗呢個天然嘅災害，即係我哋可能要滯留呢間咁靚嘅酒店啊！ 早晨，我依家食 K 條，澳入嚟溪流。哇！而家变咗，而家变咗澳入嚟黃河啊！我哋第一次滯留日本酒店啊！ 因為今朝嘅一場暴風雨啦，成個奧入奈嘅溪流變咗一條河啦，我哋就出唔到去啦，因為路全部封晒，去唔到十和田。我哋下一個景點其實十和田嚟嘅，於是乎咧，酒店咧就提供咗 lunch 啦，同埋 dinner 俾我哋嘅。個 dinner 咧就係一個炸雞，一個炸雞飯啊。啊，咁啊一路排嗰時咧，我就諗啊，日本人真係～

我而家咧就喺奥入濑溪流嘅呢个森林入边啊，吸紧啲芬多精同埋负离子。呢度好多嘅青苔。呢个森林入边咧好多 c o c a 啊，青苔啊。讲翻青苔同埋日本。 人啊嚇，對於浪漫嘅追求其實都有關係嘅喎。日本國歌入邊咧，最好一句咧叫做 Kokino m u s u m de，直到生出青苔，直到石頭長出青苔嚇。其實呢個就代表日本人對於天長地久嗰份追求咯。石頭長咗青苔就代表咧需要好多時間，亦都係一種好陰霾嘅。 文化嘅追求，日本列島咧好潮濕、好陰翳，而佢哋係中意呢一種氛圍嘅，佢哋唔中意啲陽光燦爛啊，即係大來大鼓嗰啲嘢嘅，佢哋好濕濁嘅文文化嚟嘅嚇，所以咧，日本人對呢個青苔嘅追求，其實同你話同中國人傳統詩詞歌賦入邊都係一樣嘅喎，兩情若在久長時，又企在又起在朝朝暮暮，係啊，呢個就係對應翻。 日本嘅呢個君之袋嚇，佢個個入邊嗰句啦嚇，柯基羅，u s 羅木斯 a 迪係啦，直到生咗青苔出嚟，呢度而家呢度好多青苔嘅。